com में आपका स्वागत है मैं हूं कृष्णपाल राठौर मेरे साथ है बालाजी ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर संजीत सर बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता है सर से इसलिए मैं इन्हें सर ही कहूँगा क्योंकि सर ने मुझे भी पढ़ाया है और उन्हीं की वजह से आज मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका थैंक यू और आप इसी तरह उन्नति करते रहें और हम सभी का साथ देते रहे thank you so much sir और uh, कुछ अनकही सी कहानी रही है संजीत सर की नवोदय विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की है जहाँ तक मैं इनके बारे में पर्सनल जानता हूँ तो वहीं से शुरू करते हैं कैसे शुरुआत में आप शहर आए और शहर में आपका ये छोटा सा आशियाना आपने जमाया है मेरा प्राथमिक शिक्षा दतिया जिले के छोटे से ग्राम से हुई है बालाजी उनाव बालाजी ग्राम उसके बाद मेरा नवोदय में चयन हुआ तो मैं दतिया नवोदय और सिपरी नवोदय से मैंने शिक्षा प्राप्त की मेरे ग्रामीण क्षेत्र से ही एक युवक जो कि वर्तमान में बड़ी पथ पर हैं उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया कि आप इंदौर से जाके आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करें उनके मार्गदर्शन में मैं इंदौर आया मैंने होलकर साइंस से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से किया और मुझे इंदौर के पाँच वर्ष का अनुभव बहुत ही अच्छा प्राप्त हुआ इंदौर के पाँच वर्ष के अनुभव के दौरान मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य चालू किया उसी समय मेरा कर्मचारी चयन आयोग में सिलेक्शन हुआ लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया जिसके पश्चात मैंने अपना खुद का एक निजी संस्थान चयन किया कुआ पर और 2004 में इसकी स्थापना की 2004 में जब हमने इसकी स्थापना की तब हमारा मूल उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता के साथ न्यूनतम फीस में शिक्षा देना था जिसको हमने कंटिन्यू रखा विगत पंद्रह वर्षों में स्कूली बेसिक शिक्षा के साथ साथ हम प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराते रहे हैं बच्चों को C E T D A B भी रही हो Maharashtra C E e T रहा हो M B entrance N D entrance आपका उसके साथ साथ बच्चों को एम सी ए का प्रवेश परीक्षा नीट नर्सिंग टीपीटी पॉलिटेक्निक परीक्षा इन विशेष कोर्सों में हमने 10 वर्ष तक कार्य किया इंजीनियरिंग के छात्रों को हमने काफ़ी संख्या में उनको पढ़ाया है और उनको आगे बढ़ाया है वर्तमान में हम सिविल सर्विस एकेडमी के नाम से एक सेक्शन चला रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी एमपीपीएससी एसआई एसएससी के बच्चों को ले रहे हैं दूसरा हमारा सेक्शन है वो टेक टेक गुरुकुल के नाम से है जिसमें हम टेक्निकल पास आउट बच्चों को तैयारी करा रहे हैं जिसमें वो सब engineer assistant engineer junior engineer railway SSC आदि की परीक्षाएं देकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं उसमें बीई e के बच्चों को भी हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं तीसरा हमारा जो फाइनल सेक्शन है वो मेडिटेक है जिसमें हमारा पुराना ट्यूटोरियल्स के सभी कोर्सेज हम चला रहे हैं nine tenth eleven twelfth NEET nursing और सभी विषय के प्रवेश परीक्षाएं जो ग्यारहवीं बारहवीं के साथ बच्चे देते हैं अभी हमारा भवर कुआ पर दो ऑफिस हम चला रहे हैं आ, एक ब्रांच ऑफिस एक हेड ऑफिस हेड ऑफिस हमारा कॉरपोरेशन बैंक के पास है और ब्रांच ऑफिस एप्पल हॉस्पिटल के पास है कुछ ही समय में हम गीता भवन क्षेत्र में भी जाना चाहेंगे जहां हम स्पेशल मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराना हमारा उद्देश्य रहेगा और कृष्णपाल ने जैसा कि घमासान को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ चैनल है बहुत अच्छे इसके द्वारा आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ ऐसा योगदान दे सकते हैं जो कि अमूल्य हो इसलिए मैंने आपको मैं सभी को इनवाइट करता हूं कि बालाजी ट्यूटोरियल्स के पेज पर जाके आप लाइक करें और कोई भी किसी भी तरह की आपकी इंक्वायरी हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और भविष्य में आपको शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर आप जहाँ भी रहें इंदौर में कभी भी आना हो तो आप मुझे कुआ हेड ऑफिस पर आकर संपर्क भी कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इतना अनमोल समय सर ने दिया एक सवाल छोटा सा मेरा पर्सनल सर से कि 2004 में आपने शुरुआत की 2004 में कितने स्टूडेंट थे और आप आपके स्टूडेंट की संख्या कितनी बड़ी है इन पंद्रह सालों में 2004 में हमने मात्र प्रथम माह में पंद्रह बच्चों के साथ इनरोलमेंट प्रारंभ किया था वो संख्या हमारी वर्तमान में प्रतिवर्ष सौ बच्चे हैं हमारे पास प्रतिवर्ष सौ बच्चों को हम शिक्षा का कार्य कर रहे हैं और हमने अभी तक लगभग 10 से बारह हज़ार बच्चों को हम शिक्षण का कार्य कर चुके हैं और हमारी और इसमें डीएसपी डीसी नायब तहसीलदार डीओ और आपका सब inspector constable railway SSC bank आपका शिक्षक शिक्षक के क्षेत्र में सी टी टी संविदा हमारे यहाँ